پوچیر قلب سانال فیدا چا گزل حت نبایر زیریگه شایه قجابون خنل سلامت پوچیر قلب سانال فیدا چا گزل حت نبایر زیریگه شایه قجابون خنل گارا بوباز ویتلر قشار یاجلا بیله روشاری کای هر شفه اکوانا بون زازیه آینا آینا ya siviler izrah yavun Ayna ayna çan cennet davay bah yavun Ayna aynaya Sivileriz rahyabun Ayna ayna çan cennet davay bahyabun Zezmaca valterčigos, kan jerigis vūnakos, šidin mecel vavrakas, baktu miršė dačias. Zezmaca valterčigos, kan jerigis vūnakos, šidin mecel vavrakas, baktu miršė dačias. Šidaglarin yamaral, ašukhana zusaval, şandahat narushvital, kanin khismet jedajal. Ayna, ayna ya sivileriz rahyavun, ayna, ayna. açan buna kurlasak yazun Ayna aynaya sivileriz rak yavun Ayna ayna çan buna kurlasak yazun Тай жаваб ганазас жеҳилри гет дархана ҳиҷранди дерханасас эхтежадай кархана атай жаваб ганазас жеҳилри гет дархана ҳиҷранди дерханасас эхтежадай кархана бесбучиш назасияр кандалу ҳузгавкана уна буна масатар беден цирасавкана айна айна я сивилер израғ ямун айна açan cennet davay bak yavun Ayna aynaya ziviler ızlah yavun Ayna ayna çan buna kurlasak yazun